Salut tout le monde Aujourd'hui on est dans une carrière en région parisienne. Plutôt deux carrières d'ailleurs. Et euh, on se balade. Après elle n'est pas très stable, il y a des éboulements partout, la moitié des galeries sont effondrées. Mais euh, c'est assez grand quand même, assez vaste. Et puis euh, il y a quelques trucs à voir, des voitures, des wagons. C'est parti Ouais. Ah, c'est pas sympa par ici. facile la carte. Hein. Un Peu d'exercice. J'avais pas prévu qu'il y avait un poussé derrière. Ça va gros Ouais. Ok. Tiens. Le j'ai mon gars. C'est lourd putain. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.